Ini ya, wow. Contoh paling gampang nih wow. Bahwa manusia itu cara berpikir itu pun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu. Padahal pangeran, buatan buta ruang, buatan buta nopo waktu. Jadi ya, gue mau nopo. Ya contoh termudah itu. Contoh termudah, jika kita nganggap kiamat, itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun lagi. Sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian. Kayak laut, laut tuh ngalami rob itu setiap tahun tuh sekian senti. Kalau sekian senti kali sekian ratus tahun, berarti begini. Pemanasan global ya gitu. Kalau kena emisi karbon sekian tahun sekian, berarti sekian ratus tahun kemudian sudah begini kan bisa dihitung secara sains. Tapi itu kan hitung-hitungannya menuso. Tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru. Kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua. Satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan. Nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu. Ya contohnya, ketika dulu wong nak nandur gabah nanti wolong bulan, nanti enam bulan, terakhir enam bulan. Itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis pangan dihitung, nak uang jumlahnya tambah terus Nah, terus gabah itu panen enam bulan iso kelampar. Dalam no penemuan ilmiah sing iso telung bulan. Sehingga zaman manusia sidik sering telat beras sampai uang mangan jagung bekatul. Saiki uang birang-birang ratau telat nopo beras. Padahal pakar-pakar pangan sempat grogi <laughs> jangan-jangan karena jumlah uang akeh telat nopo beras. Masalah tempat geng Uang itu boleh wakai tanah rata sampai udah demanggil Tapi manusia lewat modernnya itu bisa gawe rumah tingkat rumah susun. Uang modern ada yang diwajah tapi memanggil memaras memanggil Artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga. Itu ya rawan klop itu ya rawan apa? Klop. Artinya semua teorinya manusia itu mau berbicara tentang sebab akibat dan itu bisa diantisipasi terus, ya. bisa di bisa diantisipasi terus. Ya, Mengenai istilah Quran nak ngenyak menuson itu. Walana walakin layak la ya alamun zahiran minal hayat dunia. E, paling banter menuson itu mau alamun zahiran minal hayat dunia. Yang diketahui itu hanya kulitnya saja, lahirnya saja. Gampangannya dokter meriksa. Saiki lara pemah. Mah mergo mangane ra tertib. Ya kan secara profesional dia pakai standar objektif kalau makannya tidak tertib lahir mah sekarang ini namanya mah. Tapi bagi keluarga itu mungkin oh, tertib piye, tertib butuh ekonomi tertib, penghasilan tertib, penghasilan tertib kan. Tentu itu nggak dianggap masalah mah, masalah ekonomi. Orang dianggap masalah mah, tapi dianggap masalah apa? Ekonomi nah nanti bagi yang lain, bagi yang lain sung ahli sarap, ahli apa itu tidak murni dianggap masalah lama atau masalah telat makan, lebih ke psikologis. Bahwa sarap itu punya ketahanan sekian. Kalau secara psikologi tertekan, maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian. Jadi awal-awalnya karena pikiran sangat sering kacau nih. Karena sering telat lah, nak kondisi sarapnya itu, kondisi psikologinya itu stabil, itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian. Artinya tidak pati riskan, tidak pati rawan kena apa? Penyakit. nah, itu kan sudah tiga versi. Ya sama nanti kejadiannya kiamatnya begitu. Macam-macam. Nah, tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu, terutama ulama-ulama sing ahli hakikat, kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang, kita singgahi sekarang itu fanin akan rusak. Kuluman alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya itu akan rusak musnah. Karena apa? Bagi yang nglakoni, sing, sing nglakoni. Untuk hancur walang-walang ora usah ngenteni kiamat kubur Kowe nek semua tek ning jero kuburan balunge wis walang-walang. Wis dadi pestane cacing dan sebagainya. Makanya ulama-ulama ngendikan, kue ora usah bakas kiamat. Kiamat ku jek enak. Nah nggih to bunga-bunga wong akeh kancane napa? Akeh. Nah, kiamat tem dhewe rak mati dhewean. Wong padha. Malah luwih ngeri kiamat pribadi. Nggih sami to nggih. Uang kena longsore tanah. Nak cara sing dahsyat itu koyok koyok nak bumi rubuh atau bumi hancur sawangane dahsyat. Tapi bagi sing lakoni sampe mawon. Zaman jajal lah, tak pendem dewean. Baik biasa-biasa aja, cara sampean tetap haji sing dipendem tetap ora biasa lah. Tetap peristiwa bes besar. Sampean dipendem tiang. Cara sing pendem ya biasa ya, pancen orang duwe nyawa dipendem ya mati, tapi kanggo sing dipendem ya kejet-kejet tenan ya lara Artinya untuk menjadi kiamat itu udah harus nunggu kiamat kubro semua yang dialami oleh manusia. Tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar besar, maha besar. Kembali kalau kelaparan, kelaparan saya mlebu ning TV ngenteni busung luapar parong, Irian Jaya, wong Afrika, orang macam-macam. Tapi kan di individu yang hari itu sedang lapar ya, yo ya ngeri tenan berita nolah ya ngeri. Wong karena dia bener-bener ngalamin apa? Kelaparan. Nah, makanya ketika ulama-ulama ilmu hakikat itu Lau asroko laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu imannya benar, itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah nunggu nanti. Lau ra'ai lau laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaiha. Andaikan kamu sudah sampai ainul yakin, hakul yakin, kamu melihat akhirat itu sekarang. Tidak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu ono baat, nunggu suarga nopo neraka. Kenapa? Ya itu tadi. Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas idza zikrawah wajilat, tuh sekarang. Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi. Maksudnya gimana? bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol ridho Allah dan masuk neraka sebagai simbol tubuh Dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita tidak dalam ridho Allah. Setiap detik kita takut jangan-jangan kita sedang dalam suh suhtu. Nah, ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhirat. Artinya untuk untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai bener-bener sekarang. Artinya neng suwargo yang tak golek ya ridhani Allah. neng rokok yang tak wedeni ya Sekarang juga kita juga begitu. Sekarang juga kita yang paling wedi ya mbek suktuwa. Sing paling seneng ya be ridho. Nah, akhirat ngenteni mati ya akhirat yang bentuk. Ya akhirat kue kue di pangeran ngenteni mati mergo ning kuburan An, go ditangisi mudir ki saiki dhewean ning kuburan serono dulur rana sana, lha apa zaman ning donya akeh wong terus bahagia ono dulur mana tukaran ana bojo malah ke, saya kiki lara ning kuburan dhewean ra ana anak mana ana anak geger malah be anak ya mudir ya ilmiah apa Eh, betul itu menangis dewi, nanti dia ngelakoni rutin. Ya kan? Apa nak dewean terus lara kan mboten mesti to. Ada kok anak bojo zaman ning dunia malah kadang anak bojo ya masalah. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, ba'ats itu ada. Kita nanti mati, nanti kita dihisab. Tapi seorang mukmin sejati tentu tidak akan menunggu hisab itu datang nanti. Mulai sekarang itu takut hisab. Makanya sampai Rasulullah ngendikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowe iku ngitung awakmu yo ya saiki, ngrasa awakmu mbok evaluasi terus, mbok hisab terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa, amal jelek saya berapa. Qabla an tuhasabu belum sebelum benar-benar hisab itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti benar belum. Makanya Rasulullah itu nganggap kiamat ya biasa mawon, sesuatu yang kecil yang biasa. Mati oleh Rasulullah dianggap biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan. Gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi, saya ini sedang dalam ridha Allah atau dalam suh, suhtullah. Nah, orang yang sudah begini ini yang masuk innamal mu'minuna alladzina idza Allah wajilat. Nah, aku ya ora wajilatem bayangno. Waduh, ketemu Allah ning kiamat amalku elek tok sok ben piye. Lah apa saiki ketemu pangeran jen giyen ketemu pangeran dengan tani kiamat. Lha iku jenenge kalah innahum arabbi yauma lama jubun menjen bekicap uripe ubek napa? Jogeman utek ngene tekelek. Jogeman urip. Duh koyo opo menawa ning akhirat gak sewangu mau ketemu pangeran. Wedi ngono rasa ngentek esuk bae. Ya saiki detik ini juga. Paham? Ya? Nah, Niku rak makam sing dhuwur. Ora makom dhuwur-dhuwuran, jeneng aturane kudu ngono. Iki aturan ora senengane kok makom-makoman. NU oh, nak kon nggih makom. Lho banyak begitu. Standar seorang mukmin inamal mukminun standare idza dzikirallah wajilat qulubuh.